Vive la musique, vive le slow, vive la slow musique. incluso la musique, vive le slow, vive la musique. le saut, vive la show Vive la musique, vive le slow, vive la slow musique. Eh ben c'est parfait.